Huyendo de la guerrilla terrorista que hay en tu país, tu mujer se rompe un tobillo. ¿Avanzas a la siguiente casilla con tu hijo o te quedas y dejas que os capturen a todos?